Unboxing videosu. <laughs> Ayten Hanım unboxing ediyor. Avara. Banana. Banana. Deməli Türkiyədən ə, e, Ayten xanım paltar alır. Ayten doğrudan Türkiyədən niyə alırsan? Burada yoxdur ki. Yaxamaq istəyirəm. <laughs> ve çaresilikten de almış. Yoksa işte macera dolu Amerika. istiyordum gelir gelmir ne bileyim. Bekar kalır hepsi. Kıymet ne de kadar geliyor falan. Christmas no. No Christmas one. Wow, wow. Ben Yani şok. yakın onda ikinci paket de var. Ona bir sonra göre çünkü. Şimdi LCY Kiki. LCY Kiki yoksa Yes sir. Ne No, yastık durup. Halisi. Evet bir sen de Ne geçer ne geçer. Ne geçer ne geçer. Ayakkabı almış ha. Yes sir. Oo. Mama. Bakacağım almış ha. Neyse Allah'a hamdolsun. Ya Bana hə, bak. Bu arada şey vermişim. Buran, buran pulu Amerikan dolarıyla TL'ye çevirene 38 dolar. Doğru musun? ha? Hə, hamısına. Hamısına 38 dolar ama shipping 60 dolar. <laughs> Bu bilmirəm 200 neçə TL idi. Bilmirəm neçə gəlir total. Yo, biz belə ekonomi eləyə bilərik biz. Sən gəlsin alanda mən çağır, mən də bax. Görüm bu nədir? Zarafat At canım at. Ha, kakraz hele. Ha, onun için de sana. Dayday, dayday, dayday ceketleri. Bəli, bəli, bəli, bəli. 139 TL. 139 TL. Bir dənə geyinin bakın. Buyurunuz. Geyinin baxın. zaten konkret yani o daydaydı ya. <laughs> Amazon. Roçetlerinden diyor. Bebi şimdi. Meryem. Babacığına sadece de bebi. Bak bazı Pinokyo'da Jamie. İkisi de en olsun. Gün yukarı. Ama Jamie ediyor bakarsan. mi ediyor. Ben sevdim onu Jamie. Onu zehresi de öğrendim. Özel şey, unicorn. <laughs> Sayesinde nereden bildin? Hem de de, işte oldu da hem de. Oydu, kaşınca. Anladın mı hem de zekalardan? Gərək geyinib... <laughs> E, <laughs> bu aynada demək qış yoxşuram kandidir, amma paxlavazda Paplavası çoxdur, amma geyinərəm də, geyinərəm. Cibləri var, burada şunların cibləri belədir, burada belədir. Yaxşıdır. Bakın, burada süperdir, geyinərəm. Çox sağ olun Aytən xanım. Türkiyədən aldınız, burada yoxdur. Adını mən müharibə dövründə yaşayırdım. Sağ olsun Aytən xanım, qəşəng-qəşəng cəketimizi alıb. Amma mən sizə deyim, elə e, yuxarı aşağı elə burada da 100 dollar versin. Sən də geyindim, görsət görməsən. Bu da biraz mər böyüdür elə hamısı. Mən sizə deyim, elə yuxarı aşağı elə burada da eyni qiymətə gedib bu qədər şey ala bilərsən. İki uşaqlar üçün köynə 100 dollara Biraz indi artıq çıxa bilər də indi. Çıxa bilər. Hə 110, 120, indi baxır ayaqqabını necə alırsan, hardan alırsan, bunu hardan alırsan, necə alırsan, hansı vaxtda alırsan. İndi endirimdə də yoxsa yox, ona görə biraz fərqlənə bilər, amma yuxarı aşağı 100, 140 dollara almaq olar, amma Aytaq xanım səncə 40 dollar, 100 dollar nəsə save üçün sərf eləyər yoxsa? Baxın da, yox, sərf eləməz. Sərf eləməz, hə. Prostavitan xanım qurdunu hə, öldürdü. Həvəs aldı ki, Türkiyədən alıram. Türkiyədə getdiyi günlər yadına düşür deyəsən. <laughs> Həvəsə aldı, heç bir şeydə. Xeyirli olsun. Ayaqqabısı yaxşı dandı. Ayaqqabı Aytan xanım. Ceyn, Ceyn, Məryəm, Ceyn can. Onu yox da, bu bursunu geyin. Hə. Hara gedirik Məryəm? Target. Niyə gedirik Targetə? Çünki New car, car shock. New car shock yok, New car seat. Ah, okay. Car shock. Ha, car shock. Gəldik kar seatlərin olan yerine. Da biz böyle bir şeylere baxırıq. Balaca olsun. Ha, ah, burada var. Şimdi oturarsan bakarsın Meryem. Biz buna bakmıştık da diyorsun ha. Bu var. Bu var. Buydu ha? Right one'dı. Otursan baksan. Our cart. It's broken. Hayatsız. Götürdük, bundan götürdük. Bu yaxşı idi. Çünki böyrələri var idi. Yatmaq istəyəndə yəni başı o tərəfdə Bu da tam tuturdu başın ortadan. Yaxşı getdi. Qiyməti 74 olmalıdır. Burada bu tərəfdəki də var, o da 105-də, amma bizə bu daha xoşumuza gəldi. Necədir Mələk xanım? alırdım bilsin. Alırdım. E, qeyri keçmiş müəyyən zaman. Aytən xanım ürəyindən domino keçir. Bəlkə şahmat oynayır sizinlə Aytən xanım. Şaşkı, şahmat. O da var. Bu hamısı. Geçsin de alaydı. Bu, bu dəfə də özümüzdən alaydı. Öyrətmək olardı, uşaqlara da öyrətmək olardı. Kəs, öyrətmək olardı. Hmm. Görsən açıblar, bunu açıblar, bunu götürmək təhlükəlidir. Geçsinlər. Çox balacadır. Hmm. Hə? Balaca da. Şaşkı da var. Şaşkı da var. Balaca da. Dominanı al. Sən bildiyin taxta istəməyəsən. Mən bildiyim biraz bu yalana daha yaxşı olur. Bu yanlarda olmamış olmaz böylələri. Daha aşağıda var da böyleleri de. Nədir? Nə qəşən şeylərə baxsız burada. Qəşən şeylərə hmm. baxsız Bəh, bəh, bəh. Məryəm, nə qəşən qalıblar sən? Baba, bir an, rəsti. Rəsti? Hı -hı beautiful. Mm. Okay, remember that one. Huh? That one. Let me see. Bunu alarsan. Let me see. Bütün game night eləyər, belə bunu. Eləyər, eləyər. Oteldə oynayarıq. Oteldə qalmayacaq. Bir günlük gedəcək, gələcək. Sabah o birisini San, San, San Diego edəcək. Onu deyir uşaq. Orada da gələndə vlog çəkəcək onsuz da. Çəkirik özümüz baxırıq, hə, montaj eləmirik. Nə edeyim, vaxt yoxdur da, nə edeyim mən. Mən yazıq nə edeyim. Mələk oyunları danışırdı da, ata niyə vaxtı yoxdur, niyə çəkmir videoları. E, daha doğrusu çəkir, niyə montaj eləmir. <laughs> Meryem, sallanmışsın orada. Ne? Avarasan sen. Sen de avarasan, 200 de avarasan. Yıxılarsan Məryəm, biraz yavaş yavaş. Məryəm, biraz yavaş yavaş. Oyna, altına gəldi. Gel. Bilmem bundaydı yoksa damırdaydı. Bir tane koşa alt. Yok desem burada değil olmuşsun. Neden? Neden? bit eləyə bilmədin, hə? Utdun da, ondan yeri oldu nə dəxli var? Yaxşı oynadın, utdun da. Good job. Yaz da 100 yaz özün üçün də qutarsın. <laughs> Deməli, səhər saat 8-9-3-dur 10 dəqiqə. Gəlmək lazımdır, Məryəm xanım yatıb. İndi çalışıram, onu durğuzam. Aytən xanım gəldi. Təsir eləmədi. <laughs> Eləmə. Deyirəm, durursan, deyir, tiredəm. Hə, balaca, durdun yuxudan, balaca. Balaca yeməmiş çıxmır evdən. Korasanı da burada şokoladla yeyir. Nuş olsun canım mənim. Hə, yeyir. Plaindir, yoxdur içində. Tinydir, hə, tiny. Small. Small, small, small. Nəsə baxsan. Ha, heç nə qorxmur. Məryəm, nə incə? Hə? Hazırsan? Gəl. Gedək. Yola çıxırıq şey. Deməli, saat 8-dən durmuşuq, saat şey 9-a işləyir 10 dəqiqə. Hazırıq yavaş-yavaş gedirik. Deməli, San Diego'ya baxırıq, 2 saat 6 dəqiqə. Suyu odun axı mən qoyacağam. Deməli Starbucks-a gəldik. Səhər səhərinə bir dənə isti-isti kofemizi alaq, yeməyimizi, zaftrikimizi yeyək. Məryəm yeyib, Mələyə yeməyib, mən yeməmişəm, Aytən yeməyib. Görək nə qədər çıxdı, heç bilmədim. Şey falan da bilərsən. 26, 20, 26 dolar 60 cent. Bu arada 5 cent olmalıdır da, bu qəpik quruş söhbəti olmalıdır da böyle. Gəlsinə, gəlin, canım mənim, ver. Allah sizi var eləsin, gözəl qızlar. Verin, görüm. Əlim boşdur. <laughs> Deməli, 48 dəqiq qalıb çatmağımıza. Gedirik. Yolda hələ ki, hər şey yaxşı gedir. Uşaqlar özlərini yaxşı aparırlar. Hə, özləri üçün oyun oynayırlar hələ ki, hər şey qaydasındadır. olmayacaq. Gəl. Gəl bu tərəflərə də baxaq. Burada qəşəng şeylər var. Bura Seaport adlanır uşaqlar. Kim istəsə San Diego gələndə bura gələ bilər. Çox qəşəng yerdir. Məryəm gəl. Hop, hop, hop, hop. Orada yenə də var. Gördüm, gördüm, gördüm. Creepy? Yeah, funnydi. Ah, skeletons. Papilere bak. Aa, kaşan hava var. Burada Balaca qum töküblər bura. Hə, göstərəcəm indi can, göstərəcəm. Balaca qum töküblər bu əraziyə ki, adamlar oturur orada, ayaqlarını quma salırlar. O kimsə paraşütlə uçur, gəzir özü üçün o tərəflərdə. Adamlar da qəşəng gəzirlər dəniz qıranda. Bulvar kimidir bura. Bu Məryəm xanım da marojna alıb, marojnası da çox dadlıdır, hə Məryəm? Hə, yox. Hə, hə, hə, superdir, super. Nozu da var. Nozu da var, hə. Hər iki sahildə gəzirik Fərid bala ilə danışdım. İkidə bir dənə restoran var, orada görüşəcək. Buradan 2 saat, e, 28 dəqiqə aralıdadır. Bu yanlar da biraz başı bulvara kimidir. Kənarda gəzirlər, qəşən yerlərdəndir maraqlı yerlərdir. Bizimkilər yenə ilişib qalıblar orada nəsə. Suvenirlərə baxırlar. Get, get. Bunlar da oynayırlar. Hamı oynayır burada. Get Meryem, get canım. Seaportdan çıxdıq, gedirik indi Fərid Balayla görüşməyə. 16 dollar parking 1 saata. Çox ağın çıxartdılar, biraz baxaq elə bir. Eləyə baha deyirlər. Eləyə baha deyirlər, eləyə 16 dollar parking mən indiyə kimi verməyim. 1 saat üçün. Gəldik Fərdin göndərdiyi adresə. Buradayıq özü də birazdan çatacaq. Bizimkilər də hazırlaşırlar. Məliko, vəziyyət necədir? Quddur. Xoşun gəlir bu yanlardan? Mən babayı saçını yiyəcəm. Evet, siyə bilməyəcəm. Məryəm, baş saçıma baxın. Bəh, bəh, bəh, bəh. Bunun saçlarına... Haa. Saçı, long hair var. Long hair. Nə qışın <laughs> saçları var bunun. Baxın bir dənə, baxın bir dənə, baxın bir dənə. Ay, ay, ay. Mənim dostum, qardaşım Fərid Bala gəldi. Şeydir, yadlı Bakıda mən şey almışdım. Hə, dönər, dönər. Hə. Dönər ki, viz, e, viza almışdı, viza sonra getdi. Hə, dön... Tantuniyə getdi, Lərbalov. Vizanı alıb Tantuni ilə qeyd eləyirdi viza almağı. Nə edə, bu da sevincimizdən bilmirdi. Ayda. Salam mələk. <laughs> Fərid mənim köhnə dostlarımdandır. 2000 2000 neçə? 2004. 2000, 2005-dən. 2004. 2004. Hə, o vaxtlar idi. O vaxtdan yoldaşlıq, dostluq eləyirik. Burada da inşallah. İnşallah yenə də bir yerdə. Ya, bir yerdəyik. <laughs> 3 il bundan qabaq Həzi ilə gəlmişdik də. Hə. Kavabzad eləmişdik. Hə, Ayşə. Hə, ad günündə. Onda çayın qırağında idi. O çayın qırağında idi. Hə, bu səfər yorğunçuluqdur. Hamı işləyir, gücləyir. O qədər də vaxt yoxdur. Hələ dedik bir dənə restoran tapaq, oturaq çörəyimizi yeyək. Belə daha məsləhətdir. Necə gedir San Diego-da həyat? Ay, fərqli. Cənnətdir. San Diego yaxşıdır. Yaxşı, çox balacadır ancaq fərqi. Hə, balaca yaxşı. Razılaşdı. Böyün, böyün böyük dərdi olur. Probkası, hə, trafik, yolları, hamısı, insanları. Amma hə, burada sıxlıq, sıxlıq çoxdur şəhər tərəfdə. Parkinqda, nə bilim nə. Downtown tərəfi əlbəttə ki, orada. 16 dollar şeydə parkinq pul verdim mən 1 saata. Orada pulsuz yerlər də var. Hə, hardan bilim mən? <laughs> Saatine göre hoş geldiniz. Ben LA'de o kadar bir saate futbol mücadelesi. Downtown'da böyle bahadır. Yok yok. Ne buranlar yaxşı ya. Delmar'dı bura. Şimdi bizi hara buradaysan? Ama hara işleyişiz. Burada ya halal restoran da var. Panini, kebab bilmem ne. Orada gedə bilərik. Başqa hara işləyişiz orada gedə bilərik. Sultan şey... var idi, bağlandı o. Ha, Sultan xoşuma gəlirdi, yaxşı idi. Ora bağlandı, təzəcə bağlandı. Turesk idi. Heç nə olmadı şey var, sonra uşaqlar suiti görmək. Hə, necəsən? Gəl Süleyman. Süleyman bəy, nə var, nə yox? Abi hə, <laughs> kameraya nə demək salam, istəyirsən? Salam, salam elə. Salam. Salam. Sən hardansan Süleyman? E, Azərbaycan. Azərbaycan. Azərbaycan. Hə, Talış olarsan sən. <laughs> Baba ilə nəyə bir salam göndərmək Baba ilə nəyə salam göndər buradan. Salam. Hə, bu da bizim üçün çox danışırlar bunlar. Hələ dəhşət. Çox. <laughs> danışma. Evet. Evdə Azərbaycanla danışsan, yoxsa ingilislə danışsan? Azərbaycan. Azərbaycan. Mənə bax, e, hər ikisini e, sağ ol. Mən də yaxşıyam, <laughs> sən də sağ ol. Taşni bizimkiler. Yıklarsan, e, yıklarsan. Abi bir yerdə qalmır bu da. Ayda Məryəm bizə belə yorur məni, yorur, yorur. Civa düz yolla gedir, oradan çıxır bordora, oradan düşür nə. nə. Sənin bir dənə sözün var, mini şey. E, ha, infarkt var, hə, infarkt, mini infarkt, mini infarkt. Bunların gəlsən hər dəqiqəsində mini infarktlar keçirirsən. Gələn çöldə vardı, bunların daha da düşəsən. Hə, atan frendi soruşurdu nə, bu budur atan frendi, hə. Sən də Hə. Sağ ol, xoş gəldin. Sağ ol. Salam Eşim. Sağ ol, sən də maşallah. Hə, necəsən? Belə. Yaxşısan? Mhm. Toçsun Fəriddir ya. Toçsun Fəriddir. Adın nədir sənin? Fərə. Adı Azərbaycancadır. Fərə. Fərə. Nə qəşəng adın var, Fərə deyirsən. Fərə Fərədən məncə yaxşı səslənir, hə? <laughs> Fərə xanımdır, Fərə xanım. Fərə neçə yaşın var? 10. 10 yaşın var. Neçənci sinifdə oxusan sən? 4. 4. Mənə ilə eyni sinifdə 4-də. Mənə də 4-də oxuyur. Dərslərin yaxşıdır yoxsa? Amma nə çalışa böyüdür. Nələrdən böyüdür. Dərslər necə gedir? Yaxşıdır. Yaxşıdır. Ən çox rus Azərbaycan dilində danışırsan yoxsa ingilis dilində? İngilis. İngilis. Evdə yox, amma məktəbdə çöldə hə, hə. var idi, hə. Bizimkilər kimidir. He's right there. But we can tell right there. But Simon, that's fake. Don't stop. He's right there. It's not real. Real is. Yoksa arkada oh. var. Yoksa arkada. Aa, so creepy. Ha, uşaqlar bizim maşında getmək getdi. Uşaqlar hazırsınız? Gedək. Hər ikisi də qabaqdadır, gedirlər. Mam qabaqdadır benim. Düşün fərdin dalacaq mən. Gəlmişik suitlərə baxmaya uşaqlarla. Bunlar nə qəşəng. Dəniz kənarı. Deməli, mən uşaqları dəniz qırağında buraxdım, özüm ə, gedirəm görüşə. Əsas səbəbim həmin adamla görüşüb danışmaqdır. Ondan bir şey var, onu götürəcəm. Ə, ona görə məcburən mən gedirəm, 23 dəqiqə yolumdur, gedim oradan həmin adamla görüşüm. Sonra qayıdıb uşaqları götürəcəm buradan. Fərid buradadır, ə, özləri üçün gedəcəklər, suitlərə baxacaqlar. Hələ bir saat sonra mən qayıdıb gələcəm yəni elədik. Michael-la görüşdüm. Söhbətimizi elədik. Yarım saatdır Michael-la bir yerdəyik. So, işimiz qutardı. İndi qayıdıram uşaqları götürüm. Oradan da ə, e, gedirik yavaş-yavaş evə. Özüm də çox yorulmuşam. Dönlərdə biraz ə, e, gec yatmışam. Səhər də tez durmuşam. Sözümüzü arada bir yuxum da gəlir. Super <laughs> yerlərdir bu yanlar. Amma çox təəssüf ki, mənim vaxtım olmadı uşaqlarımda vaxt keçirtməyə. İşlə bağlı, ona görə hələ bizə də buradan baxmaq qalar. Aytən bir şeylər çəkibsə, oradan paylaşıram yəqin sizlərlə. Benzinin qiyməti qalxır. Polnu bax 16 qalon 86 dollar. Alınmadı. Siz bilə qalasan sən. Bağlaymış. Bu bugün yol gəldim 6 dəqiqə sürdü. Hə, getdi. Yaxşı oxudu danışmağa. Nə edirsən burada? Heç nə, marketə gedəcəyik. Yay food. etdik, indi də vonsa gedəcəyik. Ha. Mən də tapacağam və um, um, bu car, bu car, bu car just weirddi də. Okay, bu car just weirddi. Niyə weirddi? Seatbeltini kim qoyacaq? Ana qoyar. Hə, nənə. Biz bu gün paxlavamızı eləyirik. Mələk xanım mənə kömək eləyir. Mən yayıram, o da yağlayır. Bu da xəmir yoğurur. Hə bu da xəmiri döyür. Hə? Masaj edirsən, yoxsa nədir o belə? Belə, bu da belə kömək edir mənə, sağ olsun. Hə, belə işləyirik burada hamımız. <laughs> Buyur, help ala. Qəşən, qəşən, qəşən. Uy, yenə bir var. Ha! Ha! Ha! Biz ona <laughs> yemək yeyirik. Yemək yeyirik belə. Deməli dostlar, bu günləri 20-sidir, bayram günüdür. Bayramımız bir də mübarək. Lola mənimləri yəni aparım Lolanın otelinə. E, ondan sonra qayıdıram evə. Fərikgil harda olsa gəlməlidir. San Diego'dakı dostum. Düy Lolanı. Qıraq bu günləri Lolanı. Uşaqlar da da dişləyir. Tam adı adamın üstündə cumur dişləyir, eləyir. Belə-belə hərəkətlər eləyir. E, özün qoruyur. Ona görə istəmirəm bu ilə narahatləsin. Çox qışqırıb dürənləri bu günlərdə çox qışqırıb. Ona görə biraz cəzalandırmaq lazımdır bunu. Lolan gəldim, yerinə qoydum. Onu bolacadır belə. Burada sən əfsünət doldurursan. Məsələn, sakitçilikdir. Bir dənə bu yaman səs çıxardır, yaman qışqırır. Ha, yeah. Get, get içəri get, frendin gözləyir səni. Simon planşette olmak istiyor. Niye özü demir mənə bəs? Simon gəl bura görüm. Sən planşetdə olmaq istəyirsən? Yox. Planşet, do Hə? I can't play Roblox because my you mom can... said no. Do you want to play Roblox? Or... No, my mom no? said no. No? I said Maria. Maması no deyibdi. I want to play with everyone, that's it. Huh? That I can play only Roblox too. I can play Roblox. Saçların görsən əmisi. Əmisi saçların bax elə. Bu gün üçün düzəldib saçları. Ayten xanım da süfrəni qurub burada. Gəl bura görüm nə, nə şikayət edir? Hə? Xoşda. Qoy planşetdə olsun, bir saç qalsın, başımızı xərab eləyəcək. Məryəm, 40 minutes, okay? Okay, 40 minutes. Ha, yandır su. Ha, Fərid bəy, nə var ne yox? Bayram mübarək. Bahəm, bahəm, happy Novruz. Happy Novruz. ha, nə ilə Kamerada şey göster. soğuşa. Hə, gözlə. Sən də öz və hədiyyə eləmişsən. Tablet to animal fare. Tablet channel. sahibidir. 13 tane olmuş. Türkçe ya, yap, yaprak ne diyorlar? Yaprak döner diyorlar. Yaprak döner diyorlar. Ondan diyor Latin. Bak şimdi kivi ne neymiş? Çivi yumuşalmaya. Hayret mahallede. Pallı. Belə deyirəm. Çala bilməyəsiz, pambıq yeyəsiz. Görəydi, görək, bu çox təflisən ha. Mənə bu linkdən belə. Onun şovu nədir bu? Təbarikçidir, bu doğrudur. Doğruyum biraz da. Çıt çıt. Öyrət, öyrət. Bu çox xırda xırda. <laughs> Bunu da yayıram üstünə. Onun duzunu da, duzu. Duzu buna tökmüşdüm bu tərəfə. Bura vermişəm, bu tərəfə. İndi bu tərəfə duz elə. Melek Hüley diye. Gel çağırırsın. Bitti. <laughs> ya ah çok ağır boylu. İkimiz de bir olmuş. Ben sen boylu atacağım sen de ben boylu atacağım. Valla yiyen biz olacak ona göre boynumuzu ben atmıyor. Ben dedi bunu dene ya. ben royal değildim ben de evliyimdir. Özmüsçüler değil mi? Pis də olsa pis olsa yaxşıdır. Yaxşıdır o birislər qoy şeylə. Dürdanə gəlir, dürdanə gəlir. Pis olsa heç nə. Dürdanə yanında pis olsa deyim yaxşıdır. Hə, onun dilindən heç qorxmuram. Bu soğan bunu var. Deyəsən hazırdır. İnanıram, hər şey içində. Hə? Yəqin ki, bura mı? Dadına bax da. Şey iyi gəlir ha, bu quyruq iyi gəlir burada, nə? Vurub o, ağa quyruq. Vurub ha, vurub nəsə. Baxın. Vurub. Ağa qoyduqsa amma Əti gəlmir bundan. Əti gəlmir. Bunlar nə vaxt eləyiblər başqa? Tuzu, tuzu yoxdur amma. Tuzu yoxdur. Tuzu azdır. Onda bir dənə qabda eləyir. Bunun dadına baxarıq. <laughs> O iynə baxdı. Çörək yox, yəni çörək yox batırır. Dadı lülə dadıdır, elə pişməmiş hə, lülə dadı verir. Quyruq <laughs> var, quyruq var. İyi də elə odur. Bir dənə belə maşqul kimi bir şey olur. Bunu alanda dedim lülə şeyi ver, əti ver, getdi içəridə nəsə yatdı. Mən dedəm dedim, mən dedim mənə altdan verdilər. Yaxşıdan verdilər. Ordadır şey, orada. Nə yeyək hə? Onun şişə vurması. Kasa istəyir, kasa. Şey, su. Su. Bəli. Yapışqanlığı da şeydir ya, hə? Ona görə bir də su ver ki, əlimizə yapışmasın. Hə? Yapışqan. O ki, belə də yalandan artıq deyirəm. Mənə bax, qranlarından çıxır. Görək də fərəd. Nə? Lavaş, lavaş var evdə, xərab da olsa evdə. Yox, dedim axı. Yiyəcək. Kim bu almışdım mən indiyə xarab olarım. Atız yes. Sağ başı 2 gün saxlayıram. Sonra atıram. Belə belə biraz hava. Ortadan sonra belə əlinlə bölərsən. Hə, işte görək. O belə bir cür shape verirlər, onu verə bilirsən. Onu anlaşıram. Onu anlaşıram. YouTube'a baxdıq. Birini də mən eləyim, bəlkə keçir. Yaxşı, görək. Bunlar uzun eləyir, fərq. Bölərim belə sonra ortasında. <laughs> Ortadan çimmişsin neredeyse. İyi ya. Ben de böyle bir galiba bir şey aldım. Sen de şey kahve diyeceksin. <laughs> ben de galiba aldım. Tam uzun da elemeyin de biraz <laughs> belli olsun. Bana bu doğrudan hoş şeyi hiç bakmam. Ne oldu? Ermeniyle aklım şeyler şey böyle. Dürdane geldi keseceğim başına. Dürdane bilmemiş olmalı bu. şeyimiz elinde. Güler mi? <laughs> Masa sende nasıl düz oğlum? Yok karışma. karışma. Yo, o Azerbaycan sayarı da bence buraya yapıyor. Belki de İran'ın değil o. şey. Biraz bu Kubide dedi abi kubide. İranski kubide. Allah ben bilmiyorum. Kubide mubide bilmiyorum. <laughs> o düzelemir sana. Düzelttim ama. <laughs> bir şey Bana bunu da bak bir de el gezdiresene. Ee, Usta adamsın. Şadə də, şadə deyəsən, aruz valcı bu burada. Şiş. Onunki biraz tombul kubidir. Bəli, ocağımız hazırdır. Fərid bəy burada oyun çıxardır. Qəşən burada ətimiz hazır, lüləni indi bilmirik necə olacaq. Toyuğumuz da hazır. Bunu Aytən eləyib, bunu Fəridlə mən eləmişik, bunu da ikimiz eləmişik. Görək necə olacaq. Nə qəşən yanır. Yaxşıdır, hə? Əfsus olur ki, közümüz çatsın. Yox, hamısı peşmanla qalıb o. Burada var, biraz. Bu köhnədir, bunu işlətməyərik, bu təzədir, bir də bu. Kömürdür də, köhnə təzə. Çünki bunun ağzı açıq qalanda yanmır sonra. Öyrüş qızandan sonra yanacaq. Fərid bəy necə gedir? Yaxşı. Tüstü, tüstü yaman tüstüdür. Tüstü də yaxşı, şey. Amma bu tüstünün iyi də bir başqadır. Amma çox da olub tutur adam. Hə. Baş ağrıza verir ekskluziv olarak lüle. <laughs> Neyse olacak, ne olacak hiç kim bilmir. Duzun neyin yapar? Duzun indi Türkçe'ye, duzu yok. Türkçe'ye. Türkçe'ye de. Hə, saçım kamerada lap ağappaq düşür. Qoca adam, qocalmış bizə. Qocalmış deyir. Canım, öz canım. Sən duz tökməyə desən həvəsin var. Yaman belə. Sən zaman valla bu duzdan dadlı, dədə baba duzundan dadlı istifadə edirlər. Bu Himalay duzudur. Yaxşı da özü əriyir. Necə gedir? Oğlum yalatmış ya. Səndən kim olur yalan. Dəlilərin götür apar içəri bakın baxın, biraz. Ya bir az. Yox, ayada yemədiyi yeriz ha. Ha, mən icazə verirəm də, sən icazə verin. Yox, yox. Hər qolar, icazə verirsən. Yaxşı sazı, dadışan oldu. Bir dənə bunlara verim dadına baxsınlar. Onda durdana boş qabına qoy. Hər üz bir az. Սանա մեն բող սորշան դա դեդի։ Okay. Sən də. Is it cooked? Yo yo, hamın adını 9 dənə eləmişəm hamın adına. Fərid, Fərid sən də. Qaranı ver mənə, qaranı. Baby. Eləmə, yerə yox, yerə yox. Baby. Yox, dəyəm, dəyəm, dəyəm. O deyirsən krek elədi. Göstər də göstər. Məryəm, Məryəm. Bax, bax, ataya bax. Görək kim udacaq. Beni yox, biraz da əlbi qaldı. Hə. Dəyəm, beybiş. Mənim keçi. Sən vururlarsa belə tutsan. Bəş vur, bəş vur. Oh! Kim o? Meryem Uttu. <laughs> Okey. Ata ben eledi. Okey. Görev. Yanlışındır hele bu iyi. Gel buraya. Gel buraya. Okey, görək ki. Ya Sən ben- niyə vursan? Ya, Bəlkə, bəlkə o sən Ben vurma. olmuşam da, ucuzdan çıxır da. O kimin qayda? Kimin qaydası deyir o? Kimin qaydası deyir o? Ha kim odur, o müşteri vurur da, böyle olur da. Ben- Ha, ya. Yaxşı. Ah böyle yok. Aha, mələk. Okey, mələk indi sən vurursan. Fərəhə. <laughs> Okey. Fərə, Fərə tut. Fərə, Fərə belə tut. Sən vur. Sən vurursan. Qabaq balaca tərəfini tut. Arxa tərəfini Kim? Mələk yutdu. Vsyo. Mələk yutdu. Kimdəsə qaldı. Gəl, gəl. Mələk yutdu. Malades Mələk, malades. Merhaba, Mahdes Meriko. Tebrikler. Malacıt, malacıt. Geçen belaya dedik bu Həmin ili Yox, çəkmirəm. Şu qollarımız narahat eləmə qəndəyinə. Nə çəkir? Süleyman, dağıtma. Dağıtma. Elemişti. Yaxşı, yaxşı. Meryem, Meryem əsəbləşmə. Gəl. Fərid bəy, sağ olun da bayramımız bir daha mübarək. Sizdən baxın. İnşallah nə düşür. Eşitsizlik danışığımızı. İnşallah. Qonaqlarımız getdi. Bir də Nicatla oldu evdə. Yaxşı keçdi, hər şey zor idi, hər şey əla idi. Oy bu da geldi bu da geldi. Ne bayramımız mübarek. bu ne? Bayram. Bayramımız mübarek ne? Ürəyim sənə. YouTube-a nə demək istəyirsən Məryəm? Hə? Saç bayramımız mübarək. Bu günlər bayram üçün Məryəm saçlarını düzəldi. Mənə gəl görüm bura canım. YouTube-a nə demək istəyirsən bayramla bağlı? nə deyim? Nə bayramımız mübarək deyə bilərsən? Novruz bayramımız mübarək deyə bilərsən. Novruz bayramımız mübarək. Malades. Biraz utancaqdır. Kameranı görəndə bu qız şay olur da. <laughs> ürəyim nənə, ürəyim, ürəyim, ürəyim. Şay olma bacı. Gördün? İyi şay olma. Ayten xanım şam gətirib ki. Nə qəşəng oynayır bu qızı. İndi üflək. İndi üflək. Gəl, gəl, gəl canım, əl qatıb özünə. Hər yerdə işıqlar səndir. <laughs> hə. 1 2 3 sən. Good job. Hə? Götürmə, qalıb. Götürmə. Götürmə, qalıb. Bayramımız mübarək qızlar. Bayram. Yenə sürprizlər, yenə Aytan xanım. Yenə Aytan nədir bu? Necə açıq bunu? Yoxdur bir şey gözləyirəm. Ə! Eh! Niyə aldın? Gördüm baxa-baxa qalmısan. Yaxın özüm almırdım da. Sağ ol da. Hə, hansındandır bu? təzələrdən deyirsən. Ən təzəsi budur? Yox, ən təzəsi deyil. Ən təzəsindən bir alt. Həm təəssübüdür axı. O iki dənəsi pro olmayan, pro olmayandır da bu. Hə? Məndəkindən də o da, məndəkindən update-i. Hə də. O əndəzədir. Hə, təəssübüdür. Sağ ol canım. Sən də sağ ol. Allah bərəkət versin. Nəzəcə, neçə aldın? 170-ə yoxsa? Taksa verdi 190-a qədər. Sağ ol, sağ ol. Oo, İngilizcen güzel. sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ha, o birisi işləmir deyir, hə, qulağıma şey eləmir deyir. Bir yaxşı işləyirdi, o birisi də ki, bu qulağımın şeydir. Ona baxmıram. Ha, qəşəngdir. Hə. Biraz böyüdü amma hmm. Bugün öyrəşməkdir yəqin ki, o birisinə hamısı daha rahat. O birisinə eyni olmalıdır bu. Baxmamışsın tayına. Biraz sonra. Güncül diyor. Mm. Ha? Положили потом глаз на Real Small'a kaşen grevi geliyor be. Sen has almış değil mi?